続きまして踊り込んでまいりましたのは東華富山連小学連の合同連です皆さん温かい拍手でお迎えくださいそれでは東華富山連の演奏会をいたします 南口かやワーカーに参加して、今年で45回目になります。小さい子供から大人まで、年齢が幅が広くなっていますが、老若男女、一人一人が明るく楽しく生き生と、本当に個性を生かしたブを目指しています。の前、にこだわり、踊りを盛り上げていきます。続きまして、大です。

那个。